mbote bandeko balandi ya les avertis nzambe apambola biso mpo na ata nyonso tokopasa ensemble na bino euh, le seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous vous savez De fois tango toyaka na ba message epa na bino um, ezalaka par rapport ba question mingi bandeko batuna na biso um, question oyo to thème oyo na otraite yango par rapport ya question moko ndeko atunaki ngai mpo na koyeba vraiment homme de Dieu azali nani donc topesi yango titre tolobi qui est un homme de Dieu homme de Dieu azali nani tobondeli avant que tobanda exhortation seigneur dieu nous te bénissons pour euh, ton amour nous te bénissons pour ta grâce et surtout pour euh, ton, esprit qui va nous conduire merci papa de nous avoir encore appelé ce matin pour parler de ta part nous voulons que tu puisses euh, réellement nous conduire par ton, esprit, que nos philosophies, notre intelligence ne puissent pas primer, mais seule ta gloire, seule ta grâce puisse réellement euh, être au milieu de nous et nous partager, nous donner ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Papa, je m'abandonne entre tes saintes mains comme un instrument. Euh, utilise-toi de moi afin que je puisse réellement parler de ta part, car je sais et je crois que c'était poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà. qui est un homme de Dieu. Boyebi soki tozoloba likambo oyo Chaque fois bo tikaka tension biso tozali les avertis c'est à dire nzambe a avertir biso po biso pe to avertir batu mususu to to avertir bino nous ne venons pas avec de messages ya ko caresser bino au sens de poils nous venons pas avec des messages ya koluka ko gagner bino mpo na biso, nous ne venons pas avec de messages oyo esalaka bino kaka bien non, de fois nous venons avec de messages oyo ekoki kosala bino mabe ou bien pasi na nzoto mais bobikisami. C'est ça ce qui est important d'abord par rapport ya mission na biso Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que baza ko comment dirais-je pourquoi est-ce que ezali bongo hein, comme euh, il y a une fois na je pense j'ai déjà donné cet exemple là tunaka mutu moko na France oyo amibengaka révérend na tuni soki ayebi euh, la signification exacte du mot révérend et amekaki kolia munoko et puis tant expliquaki ye ondika ayebaki te c'est à dire il prend euh, une charge il prend un titre oyo ayebi même pas ko définir yango C'est vraiment déplorable. Yango toza kosenga na bino bana Nzambe, ce n'est pas dit que soki moto amibengi pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète ou bien amibengi homme de Dieu nde yo faut pese ba respect. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du fait que moto aye na titre na ye pa na yo en disant que aza mosala na Nzambe nde yo po ndima ye non. Okoyeba nzete Na fruit na yango. Okoyeba mosali na Nzambe na fruit na ye. Okoyeba mosali na Nzambe na bizaleli na ye, na façon na ye ya kozala. Soki mosali na Nzambe azosala makambo ezanga mutu na makolo, tu sauras que celui là ou celle là ce n'est pas un homme ou bien un enfant de Dieu. C'est très important. Concept oyo ya, ya homme de Dieu na ndenge ya ba ya recherche na kati ya, ya, ya donc ba, ba documents tokomona que Homme de Dieu ezali concept moko ezalaki d'abord utiliser mingi na ancienne alliance to na ancien testament. Donc homme de Dieu ezalaki titre bapesaki na batu moko boye par rapport ya devotion na bango, par rapport ya devouement na bango, par rapport ya ndenge bamipesaki epai ya Nzambe. Alors c'est vraiment important to comprendre d'abord originalite ya likambo wana pourquoi ezalaki bongo. Vous savez qu'à l'époque, Nzamba n'a pas traité na Batu. Il traitait, il ne traitait pas avec, euh, il ne traitait pas avec, je vais dire, euh, ma groupe, mais il traitait avec Batu. C'est-à-dire, aza kozwa mutu moko a traité na ye, soki mutu wana sisi mission na ye Nzamba tiki azui mutu mususu kaka bongo. C'est-à-dire Nzamba azaki ko traiter plus na ba individu. Siko ba individu na bazaki ko porter charge moko ou be titre moko par rapport ya yeah. ndenge bandaki ko se comporter bien sur baobenga bango ba homme de Dieu entre autres eza moto lokola Moïse moto lokola Moïse azalaki appelé lokola homme de Dieu euh, donc euh, soki botangi na kati ya, ya Bible bokomona que euh, même vie à Moïse mobimba komona que depuis son enfance ntango abotamaki et, ba, donc azalaki épargné n'est-ce pas euh, donc euh, par rapport ya bandeko na ye lokola ba Aaron Ye Moïse azalaki esclave te, azalaki épargné, akola kati ya ndako ya roi et donc euh, donc euh, mwana ya ya ya pharaon ya mwasi moto akolisaki Moïse donc adoptaki Moïse. Alors Moïse a, a, il a, a comment dire euh, euh a bénéficiaki na ba na ba privilèges depuis bon mwana na ye ti tango Nzambe ko eh, ko ko kopesa ye mission bien que ye moko ayebaki nanu te ndenge ayaki kosala pona kobimisa bana Israël na kati ya bowumbu tu verras que Moïse avait aussi une famille mais ye nde mutu abandaki ko pousser toujours liboso ça dit la difference yango wana oh, il ya aussi un homme un autre homme de Dieu na kati ya Bible cité c'était Samson par exemple azaki pe homme de Dieu na kati ya Bible cité il ya aussi un homme de Dieu cité na kati ya Bible ezalaki euh, David par exemple azaki pe cité Élie donc euh, le prophète et puis na Élie le sacrificateur ah bosala moi Donc attention puisque ba musu ba komango toujours mabe Eli donc euh, le prophète zaka ekoma avec euh, donc e L I E c'est-à-dire Eli avec e na suka mais Eli ou sacrificateur les les les comment fait avec comment avec donc e L I donc sans e na suka c'est-à-dire Eli donc euh, le sacrificateur euh, oyo oh, azaki n'est-ce pas euh, considéré comme mentor ya Samuel oh Samuel yemoko pas cité parmi donc ba homme de Dieu tomona ba shemaya pe bazalaki cité loka ba homme de Dieu bref ezalaki concept moko oyo ezalaki na dans ancienne alliance pourquoi c'était des gens vraiment attestés qu'ils marchaient avec Dieu alors ata kotambwa na Nzambe Élisée aussi azalaki pe homme de Dieu oyo a succédaki n'est-ce pas Élie donc bref Concept ya homme, ya homme de Dieu ezalaki na ampleur nango na ancienne alliance par rapport à makambo bato na yoti kotanga yango oyo. Donc, mais na ndenge ya definition, balobi que homme de Dieu azali mutu oyo atambolaka na piété, na dévotion envers Nzambe na ye et puis aza considéré lokola irréprochable et puis exemplaire c'est à dire homme de Dieu à l'époque ezalaki considéré mutu nyonso to azotambola na piété na devo, de dévotion c'est à dire komipesa epa Nzambe et puis kozala exemplaire balati mais baza kosala makambo mosusu c'est comme on, on les appelle les loups ravisseurs bazwi makambo oyo eza na kati ya bible baétudie yango bien bazwi bapersonnage biblique bisusu bachange bakombo banda kobenge albert akoma moïse banda kobenge pascal akoma josue Banda kobenga ye c'est pas Eric akoma lo David c'est à dire bazui na ba baza ko jouer rôle ko ba acteur ya film au fait mais to tala siko ndenge ba otambola yango tolingi to kebisa siko na bino pona ko bisa bino que il ne faudrait pas que bozwa titre ya mutu botia liboso oh non omoni mosala nzambe alobi na kosala ndenge nini mutu so okomona penza na ndenge azali obitali obi que non il y a même façon ya ko se coiffer façon ya koloba façon ya kolata il n'y a rien d'enfant de Dieu là dedans mais comme ami titre docteur Pasteur, apotre, yo zoba que non balobaka mabe na mosali na Nzambe te. Et pourtant mosali na Nzambe ezali kombo te, ezali titre te, mosali na Nzambe ezali apport. Ezali comportement, ezali exemplarité, exemplarité ozo pesa na kati ya église corps de Christ. Il y a même des pasteurs oyo Baza moins serieux koleka na bato ye oyo ye akambaka. Hein, soit disant ko kamba pe, c'est encore une autre question. Homme de Dieu azaki bato banda ko tambola vraiment avec devotion envers Nzambe na bango, avec piete, avec euh, exemplarite, avec euh, n'est-ce pas, ah, bazaki bazaki ba irréprochable. Mais tango toko fouiller toko mona que oh, mais David oyo abengami homme de Dieu, il était réprochable puisqu'il a, il a pris la femme d'autrui. Samson otobengi oh, homme de Dieu mais il est parti tomber donc entre les mains Yaba Nguna Naye puisqu'il a suivi une femme. il a brisé n'est-ce pas l'alliance qu'il avait avec Dieu oyo abayi ke non apesa secret na ye te place makasi na eutaka donc tocomprendre awa ke homme de Dieu eza vraiment par rapport ya bato et non par rapport vraiment ya Nzambe c'est-à-dire Nzambe akozwa motu lokola homme de Dieu te mais Nzambe akozwa motu lokola proche, fidèle, mwana, l'homme selon le cœur de Dieu. Ndeti ba David wana. Mais ce que selon Batu, oyo bazomona définition yango, bazomona par rapport ya rang na ye religieux, par rapport ya rang na ye spirituel, ba pesier n'est-ce pas titre wana ya homme de Dieu. Et toko zongo siko par exemple na temps na, na, na temps na biso. Na temps na biso ya meme des femmes de Dieu, ya meme des enfants, oyo mwana moko ya moke nazomona mikolo oyo soki 11 ans soki 12 ans aza mignon mwana yango mais oyo aza pasteur na, na 12 ans même Yesu na 12 ans azalaki ko, ko discuter sur euh, la parole mais n'avait pas assumé n'est-ce pas ba responsabilité Ba parents mwana wana bo bo sunga ye aza peut etre mwana oyo nzambe atie esprit na kati na ye bo sunga mwana wana bo bo pesa ye comment dirais je temps ya ki bo mwana na ye po sinon te akosala ki akoya kosala ba makambo mosusu euh, plus tard oyo boko regretter kutu na yango ebongi bo encadrer spirituellement et non bo encadrer na ndenge akoluka bosala mombongo na sima na ye po aza mwana moke aza ko regenerer ba mbongo aza ko générer plutôt ba mbongo non donc je disais que na temps na biso baomona sikoyo bato bakomi ko, ko, ko, ko s'appuyer n'est-ce pas na batitre mpo na basoutire bato bambongo mpo na bazwa baconsidération mpo na bazwa place na bapremier rang mpo na bazwa n'est-ce pas baavantage na kati ya bapays okomona uh, bato baombenga bato bato ya eglise mais baza kosangana na politique mélange moko oyo ke symbiose ya chimie kutu eza moke eza moke donc pourquoi puisque ce sont des gens maintenant par rapport ya batitre babamipesa baluki moyen n'est-ce pas ya koatteindre baobjectif na bango baombenga na lingala moto na nzambe non Non. Ebongi tosala attention awa puisque ce qui sont en train de dire c'est par rapport ya foi na bino pe yo moto lingi ba peso première place yo moto lingi ba benga yo homme de Dieu batu ba euh, donc euh, ba se prosterner liboso na yo yo lingi batu ba peso ba, ba peso lokumu lokola ba pesa na Nzambe eza très dangereux Nzambe lingaka bongo te Nzambe lingaka bongo te Il faut retenir ceci. Na temps na biso ya nouvelle alliance, déjà moto nyonso to oyo ayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye aza mwana Nzambe. Aza mwana Nzambe. Mwana Nzambe c'est-à-dire Obotami na molimo, obotami na Nzambe, très important. Mais na ndenge sikoyo ya ba titre, normalement biso nionso toya après ba apotres, biso nionso toya après ba apotres. Tozali ba disciples. Pourquoi? Puisque la mission ultime ya Yeshua ezalaki na ba apotres na Matthieu 28, 19, allez est faite de toutes les nations des disciples. Bokomona bato lokola ba Luc. Luc azalaki apôtre te. Ata bopesi bakombo évangéliste mais Luc amibenga évangéliste pe te. Luc azalaki wana medecin docteur tout ça azo suivre mateya n'est-ce pas ba ya ba apôtre entre autres mateya pe anani ya apôtre Paul mais Luc ye moko azalaki azalaki apôtre te Timothée azalaki apôtre pe te c'est-à-dire c'est pour te, pour vous dire que dans on nzamba ko na kati na yo et ko ekoki kolongola kimwana kibomwana nzambe na yo te omona bato na kati ya baassemble balobaka eh, kuna bana nzambe awa baserviteur ou bien kuna ba peuple ya Nzambe a ba serviteur mais pourtant na concept ya Nzambe biso nyonso toali bana epa na ye c'est pourquoi nous appelons Dieu notre père eza important bo retenir makambo bandeko puisque um, soki Nzambe atie biso ensemble par exemple apesi muna mutu don na ye là bana tokoyeba siko chaque moto a exercer ba don na ye ba don oyo nazoloba awa eza ba don kaka ba nini ba don ministériel te eza na kati ya Ephésiens 4 11 mais là je suis en train de parler aussi des dons eza na kati n'est-ce pas ya 1 Corinthiens 12 8 1 Corinthiens 12 tokota yango tout rapidement mpona totangi nano mpe te 1 Corinthiens 1 Corinthiens 12 tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour lui, donc l'utilité euh, commune. En effet, à l'un, à l'un, est donné par l'Esprit une parole de sagesse à l'autre donc à un, autre, une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le, les dons de, guérison, de, guérisons euh, par le même esprit, et à un autre, le don euh, euh, d'opérer de miracles, et à un autre, donc la prophétie, et à un, autre, à, un autre, le discernement des esprits, et à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues, en seul un seul et le, même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est-à-dire là maintenant nous parlons de, donc euh, je vais dire de, de ce que le Seigneur peut faire avec ses enfants, par l'esprit bien sûr. C'est-à-dire tous bah, disciples puisque nous suivons un seul maître. puisque nous avons le même esprit. Puisque lorsque nous parlons de BANAN Nzambe, ici, nous le parlons dans, dans le sens spirituel. Um, il y a un certain moment qui a changé changer euh, titre naïe, euh, comment dire euh, titre hein, titre docteur docteur docteur mais là je suis en train de remarquer que on dirait à Tikiango euh, je t'encourage mon frère pourquoi tu vas bongo parce que il y a dans l'une de mes vidéos j'ai parlé de ça même que ce n'est pas le don Oyo eza na kati nde faut topesa yango titre libanda. Nzambe alingi biso tant que bana na ye. Et ce qu'il nous donne comme euh, service ou bien comme euh, tâche, ezali mpo tosala mosala na ye. Donc nous sommes tous d'abord enfants de Dieu, mais chaque enfant a au fait euh, euh, euh, une responsabilité. C'est le même, c'est la même chose avec le corps humain. par rapport ya batu ya mokili c'est ainsi que nalobaki na video moko elekaka quelques semaines ou bien mois passé nalobi que ndeko kozala frère ce n'est pas euh, komikitisa c'est pas ça quand on se dit frère puisque nous croyons que nous partageons la même foi que Dieu te bénisse là où tu es et continue dans ce sens là batu bakobetelo maboko bazali Mais il y'aura d'autres gens comme nous, so tomoni que osali mwa mwa likambo mabe, ata nga so omoni pe na sali mabe to nalobi mabe, tu as le droit aussi de me dire bien sûr avec euh, na kati ya bolingo wana nde toko avancer par par l'amour et puis par la grâce de Dieu. Donc, ezalaki ma exhortation pour nakoloba que homme de Dieu, tolobi ezalaki concept moko ya ancienne alliance, Oyo ezalaki na bato na te kotanga ba Samuel, ba David, ba Samson, ba Elie, euh, ba Elise, ba Elie le, sacri, donc, le sacrificateur, tout ça. Ezalaki donc pona ko elakisa que c'était des gens qui marchaient, n'est-ce pas, avec Dieu par rapport à une mission donnée. Mais na kati ya définition à homme de Dieu, tomona que na kati ya définition homme de Dieu, tobi que ya bato bato bazala bazala donc na piété, bazala irréprochable, bazala na, dévo, na dévotion envers leur Dieu et puis bazala peu ba exemplaire. Toye komona sikoyo que non na kati na bango tozwi par exemple David il n'était pas exemplaire aussi na moment moko boye na vie na ye elingi koba nini bana na Nzambe nyonso na mokili bo comprendre eloko oyo tozali bana na Nzambe nous sommes enfants de Dieu si tu es né de Dieu tu es enfant de Dieu homme de Dieu ezalaki titre bapesaki na bato wana puisque le maitre de la moisson restera et reste toujours Yeshua notre Seigneur na panzi ke tokomi na suka ezalaki ki exhortation mukuse falaki na sala yango rapidement puisque ça me montait déjà depuis quelque temps na sala yango mais toujours ba problème na ba temps tout ça bon nzama pesa ma casse le la sala yango et même le corps est faible et même le corps est fatigué mais pour la gloire de Dieu ça toujours musala oyo euh, donc euh, so, so, donc souffle de, de vie toi rango tozo tiango vraiment na na kati ya œuvre na ye na kumisi nkolo pona oyo olandi ngai zwa vidéo oyo kabola on a 2 3 4 personnes ndenge bosalaka pona ko propager message message oyo n'est-ce pas et kende et atteindre ba extrémité ya mokili pour la gloire de notre Yeshua maître paix Seigneur na kumisi ye lisusu na lobi shalom et à la prochaine bye bye